بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب كده ايه حاجة في اللذيذ كده ها سهلة ايه مفيش غباوة مفيش غشامة مفيش الخرا ده بسم الله الرحمن الرحيم closing warning the eyes of God يعني ايه لا مؤاخذة يا لهوي ده الأوضة اللي فوق جدعان قول لي روح فين بسرعة عشان أنا مش طالبة معايا الولاية دي بسرعة يا جدعان ايه الكلوزنج ده لا فستان فرح يا ابني ميت انت بتهزر ولا ايه الصرع ده من اول كده يا جدعان عشان ما تقفشنيش قول لي فين عشان ما تقفش بس قول لي فين ما احنا حافظين البيت يعني عشان ننجز يا جدعان عشان الليله دي بص ها يلا يلا يا جدعان قول لي مكان فستان الزفت الفرح ده فين انزل تحت طب خلاص تحت بدروم ولا تحت قول له امي كده ما, ما تسيبنيش كده انزل تحت وخلاص قول لي فين يا بيه حرق حي هتيجي بسرعة قبل ما تيجي يا شباب يا شباب حد يقول لي فين بسرعة اكيد مش هنا اكيد مش هنا طب ما انا خايف انزل تحت ما هتجيبني بسم الله الرحمن الرحيم يا جدعان يا جدعان هتجبني يا جدعان فين يابا ما تقول لي فين انزل ايه انزل تحت تلاقي مفتاح افتح بابه وبعديها اطلع وخلاص تحت فين ومفتاحي فاكس بسم الله الرحمن الرحيم مش داخل الأوضة دي تاني بتكره النور أيوه افتكرت اديها فلاش بتكره النور صح صح صح صورها اول ما تلاقيها جايه عليك صورها تمام كده بس هي دي هي دي معانا حاجة معانا حاجة معانا سلاح نور قشطة قشطة قشطة يا نهار اسود ايه ده احيي بتطفي النور يا حبيبي اوعى انت فين طفت النور طفت النور Oh, 65% of those were alcohol related. ايش بالراحة بقى بالراحة How much needless death does there need to be before we curb our vices? You suffer from المفتاح فين يابا؟ رد على امي المفتاح فين؟ مفيش حاجة هنا لو لقيتها صورها لو لقيتها صورها أم حسن أنا دخلت جوه الصورة معايا الكاميرا معايا الكاميرا 23rd 1985 You really surprised me this weekend. blindfolded me and whisked me off in the car. When he took the blindfold off, I saw this horrible little rundown cabin in the woods. He'd purchased this place from an estate sale of a deceased hunter or something. He wants to fix it up so we'll have our own little romantic getaway. Maggie's staying March, with the neighbors 1985. for the weekend, so I guess I'll make the most of it. He's like a changed man out here. At first I wasn't sure this place is creepy, but last night was simply amazing. استعمل الكاميرا. Maybe this was a great idea. It just needs a woman's touch. اشترى المكان ده ايه ده؟ اشترى المكان ده وكان عايز يوضبه عشان يهربوا ويعملوا فيه حركات المفروض اصور ايه ايه ده انهار اسود الله يخرب بيتك انت عملت ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا نهار اسويح ايه ده ده هي- هيهبرني Did you hear that? Dad's a drunk. ايه الكلب بيتكلم Drank and drank. ايه ده نهار اسود ده ده ايه ده The answer lies below. انزل فين حضرتك يبقى مالي المكان جثث ولا ايه في الليله الزرقاء عليك وعلى اللي خلفوك دي لعبه بنت كلب ما انا مجنون اه انا مجنون اوه انا لا ده صوت العفريته اوعى يابا اوعى 1985. Eda. I don't ever want to come back. Last night there were all kinds of strange noises. I could hear whispering. A swap? maybe some of the vocals don't want us here. I heard something in the basement and had to investigate. Oh my god. It's the slaughterhouse down there with some really weird shit going on. I appreciate taxidermy as an art form, but this looked like more than that. history and the strange noises. it would be a cold day in hell before I set foot in here again. This is how those horror movies start. نزلت ال البدروم وبتقول لك لقيت بلاوي زرقاء ايه ده في ايه يا نهار ده فار ميت ده ولا ايه ايه ده احنا قلبنا The Ring ولا ايه هي راحت فين هي راحت فين بروح امك يا وقعتك السودا هتطلع لنا من ال انا قلبت زرنج زرنج انا بكره الفيلم ده بيراقبني الفيلم ده كان بيجيب لي كوابيس احي رجاله قولوا لي اعمل ايه لو جيت هصوركم تحر صوتها صوتها صوتها صوتها صوتها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في الروف ايه ده في ايه يا حبيبي في ايه في الروف النيلة لا لا ده هي ده هي ده هي يا نهار ازرق فستان العروسة في حد جاب في سير الجواز في حد جاب في سير الجواز انا مالي يا عم الحاج خبر اسود الناي انصرف صورها انا صور طب خد الفستان خد الفستان مش عايز الفستان انا هاك جوازي هنا مك... يا لهوي خلص الشابتر زي الفل زي الفل احلى ربع ساعه فيكي احلى ربع ساعه خلي الفستان عليك وعلى اللي خلفه اهلك اللعبه هتخلص امتى ولا ايه هتخلص امتى عشان نخلص بقى في ايه تاني يابا يابا جبنا لها الفستان و... اديها اللباس Just needs a woman's touch. Cold day Man out أنا تعبت لك أقسم بالله انا تعبت لك يا ابني بجد بجد تعبت لك تعبت لك بجد خد الفلاش يا حبيبي ايه انا سنتيمال سنتيمال مين سنتيمال مين يا حد عايز حاجة؟ حد عايز حاجة؟ حد حد عايز حاجة؟ أنا أنا خلصت خلاص عايزين حاجة؟ ده بقى ذكر وأنثى هتبقى الذكور بعد كده حد عايز أي حاجة؟ حضرتك ده ده جابت جوزها غالبا ولا إيه؟ هتعمل ايه يعني انا داخل هتعمل اسوح عليك وعلى اهلك staff only لا اوعى تفتح الباب الغلط يا غبي لو فتحنا الباب الغلط هيتعمل معاك الصح في حاجة هناك صح؟ في حاجة بتتحرك هناك باب السلم مقفول والاسانسير بايظ انا ما بقتش خايف انا خلاص ما بقتش خايف دي اكيد في حاجه في حاجه اكيد في الاوضه دي ما اروح فين والله <laughs> العظيم اه اوكي اوكي <laughs> انا مش خايف الله فاهم حاجة يا جدعان Maar is je geef, hallo? ايه ده ايه ده الله يا ربي انا مش طالبه معايا مشرحه وجثث واقعد احلم بالخرا ده يا رب ارحمني انا ناقصي يقوم لي بقى الزرقاء دي صحت مجانين والناس ميتة ايه ايه استغفر الله العظيم يا رب ده حاجات حاجات ترعب ايه ده ايه ده ده اشلاء ده اشلاء العظيم انا قلت شابتر واحد خلاص يا رب انا مش من هنا يا عم الزفت انت انا مش مطمن للسكوت ده ده ايه ده انت عبيط ياه حياتك سودا يا حيوان يخرب بيت امك ايه ده ايه ده ضملت ايه حضرتك ده ممكن ارجع تاني ده دم ده ولا ايه اعدي ازاي بقى احبسه ازاي احبسه اجريه ورايا واخش هنا واحبسه صح بس هو هيقف ده كله لو وقفت على البتاع ده هيجري ورايا يا لهوي ده اعضاء تعالى باشا والله يا جدعان يلا يلا يلا ها هيعرف يعدي اجري اروح من ايه على السلسله افتح على السلسله جو جو جو جو جو جو جو سلام عمو كرشه سلام ايه ده ايه ده ده, ده, ده الراجل ايه الله الله الله الله رجعت البيت تاني ولا ايه احيه All that training paid off, it seems. As she came first in the annual trial. Mom, I'm so sorry for everything Eh. that happened to you. I can't do this anymore. Do you know how many times I hid under my bed listening to Dad hurting you? Falling asleep under the bed to the sound of you crying? I hate you for not taking me away from here years ago. I'm running away with my boyfriend, and I won't be coming back. I'd be safer living on the streets than I am here, and that's no way for me to live. I'm old enough now to understand that none of this is normal. Maybe we'll see each other again someday, but I never want to see him again. Get help, Mom. I do love you. Love always, Maggie. بنتها هربت مع صاحبها عشان ابوها بيضرب امها لا لا أبا لا آه لا آه عدوا السبب ما انا لو شايفه وديله بالكاميرا بس انا ما اعرفش عفريت يا ربي بالصوت انا اعرف منين داهي انا اعرف منين انا محتاج اصوره بكره الموضوع يعني على الاقل اشوف العفريت انا طالع انا طالع فاكس هو فين بقى؟ ايه؟ طب كده مش بيس على فكره وتستخبى منه اهو اهو اهو سمعت الزنة سمعت الزنة لازم تسمع الزنة فهمت بس صعب قوي صعب قوي اسمعها في سرير هنا وانا غلطان اني سمعت كلامكم انا انا انا غلطان غلطان اني سمعت كلامكم اقسم بالله يا حلاوة الله يا بنت تيت لو صورتها عادي لو طلعت وصورتها هي هتمشي ولا هتفضل واقفه اطلع واجري واصورها اطلع مش هتمشي اوبا لا لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه الهبل ده ايه الهبل ده لا ما تروحيش كده انا رايح هناك الله يخرب بيتك اصورها ما بتتصورش يا عم ما بتتصورش ما بتتصورش يا حبيبي بتنط عليك قال لك اه تصورها ما ما, ما بتتصورش يا عم لا زرقاء مش عايز اسمع حاجه والنبي استخبى استخبى Fear! Hadi gidin! I assumed you wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back. La! الكاميرا بايظه الكاميرا بايظه دي كانت مقلوبة دي كانت مقلوبة يا وقعتك السودة دي كانت مقلوبة دي كانت مقلوبة لا اكسب ازاي مقلوبة لا مقلوبة لا مقلوبة صور التمثال مقلوبة لا مين ايوه جاي انا جاي مين حضرتك غرفة النور ربنا يخليك مين مين مين الشاب الحلاوه יפה. جو جو جو جو جو جو صور التمثال صور التمثال حلاوة معيش كاميرا اسحن الكاميرا ازاي عامله ازاي ايه ده اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه خل ايه اعمل ايه دلوقتي ماشي اعمل ايه بقى يا جدعان اعمل ايه الشريط خلص ما انت عامل لي فيها مصور اعمل ايه دلوقتي يا لهوي اوكي محتاجين نصورها ونجري استنى استنى هي هتيجي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تعالي تعالي ايه ده اروح فين يا ورا عليها رموز ايه اروح فين ثورة شوف الصورة عليها رموز طايق الرموز على تمثال فيها رموز ايه فين الرموز اجيبها منين الرموز الرموز اجيبها منين يا كابتن الرموز منين يا كابتن رموز ايه اسيب الاوضه دي ولا ولا هي هنا ولا ايه الرموز اهي الرموز اهي طب اجيبها منين داهيه بقى طب الرموز ازاي ايه ده اعمل ايه الصح اكيد في حاجه هنا take a photo it will last longer انا عايزك تموتي last longer ايه ايوه بقى اجيب الرموز دي منين بقى ايوه هي دي مثلثين كوبايه مثلث كوباية ماشي ماشي تاني تاني تاني دي جاية مثلث كوباية شبكة مثلث جاية يا وحش جاية يا وحش جاية يا وحش جاية يا وحش افتح الباب افتح الباب بسرعة بسرعة بسرعة ها مثلث مقلوب ايوه نروح فين بقى ادوس هنا افتح لها ونموت كلنا اوبا ده راس واحد ده ايه الليله الصخابره اللي انا هدوس هنا بتدوس بيطلع صوت ولا ده ايه ده طفل ده ايه ده صعلوك يا نهار ايه ده ليتل ليتل مايكل ايه بس اللوك لك مين مش عايز اعرف ايه اللي حصل دي dipped ايه ده ايه ده ايه ده قتلت طفل ايه ده اللمامه خمره كتير بتشرب خمره كتير ادمان درينك في صحتك وحش ايه ده ايه ده الكاميرا هو اللي قتلها ايه ده بيعمل لعنه ولا ايه؟ الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اروح فين ولع النار ولع النار عايزين اطلع فوق خش بعدين بقى امير الظلام خش الاوضه دي ايه ده انا بقيت عند الشيطان ولا ايه ايه التوهان ده ايه ده مش فاهم حاجه لا ده بيت مسك اعرف الرقم ده منين استنى اكيد في حاجه تقول لي الرقم ده رقم الخزنه ايه رقم الخزنة ايه اعملها ازاي يعني انا مش فاهم خمسة خمسين عشرة جبته منين بقى بس لازم اقف عليها بالظبط خمسين ازاي بتعملها ازاي الدرج ايه ده اهي اهي عشرة شمال خمسين يمين خمسة شمال العشرة على اليمين عشرة شمال يبقى بقى كده لا غلط ارجع عشرة شمال يبقى نمشي كده خمسين يمين خمسة شمال بتعمل ازاي دي انا مش فاهم اوكي انا كده خسرت هو الشمال بتاعه غير الشمال بتاعي عشرة شمال خمسين يمين خمسة شمال الله عشرة كده خمسين كده خمسة معلم دي صورة امك tesouro action you take will bring you closer to your judgment. Gary's gone totally insane. Maggie ran away. She hates me for not standing up. I'm all alone. I wish my little girl would come home. اه ده نهاية الشابتر اه قلتلي جود نايت يا اخويا انت وهو اراك امس انا طالبه معايا بنت المجنونه دي رخره كنا بنتكلم في يا جدعان الجواز ها ولا كاني قلت اي حاجه ولا ولا ولا لا جواز مين؟ جريت نايل على عينك وعلى اللي خلفوك الجواز ايه؟ الفاجر جاي يقول لي اتجوز الفجر. يلا اقعد من هنا يلا يا بيه جواز مين جواز مين رجاله الف شكر لكل الناس بتتفرج ناس عملت follow ناس عملت share ناس دعمت طبعا وفي حد مش عارف في حد دعم ولا لا آه، صلي الفجر روح صلي الفجر وادعي لي والنبي معاك بجد ادعي لي عشان انا حاسس ان انا بقيت عايش في ظلام وجحيم اوكي ادعي لي معاك يا بيه نفسي اشوف قال ايه تاني الواحد تاب والله chapter ين في ليله واحده تعالى مفجره لا واحد family friendly انت عبيط ولا ايه ايه ايش الا الدكتور اوكي ايش الدكتور بقى خلاص يلا تصبحوا على خير نشوفكم بكره